بدنا شيء احتفالي بدنا شيء هيك يعني مختلف ويغير شيء مختلف تماما شيء ما يكون بيشبه هالشيء بدنا شيء هيك يطلعنا من جوات حالنا شيء يطلعنا من هاي الحالة اللي نحن فيها مقسيم بدنا بدنا هيك شيء شيء هيك احتفالي شيء هيك من جوا هيك, هيك. يبقى لكم مكان للفرح للسعادة للرقص إلا في دماغكم أهلا بكم في هذا المكان الرائع أهلا بكم في هذا المكان المدهش أين نحن؟ أين نحن؟ أين السبيل؟ حيث لا يوجد عن المرح بديل هدي اللي بالدنياني هدي بالدنياني صير مفصول وعلى طيبة وزنة ولي أنا يا دكتور ما عاد فيي اتحمل هالشي بدي اعمل ثورة وضوج كتير حلو هالحكي حط هالحب بتمك واشرب وفرد رجليك تعال معي لفرجيك